كثر هذه هذه المزية نعم. هذه هذه ما أبيات يعني وجدتها يعني من أجمل الأبيات في في في وفي الرسالة عاد نحن يعني كراما لشخصك ولسامعيك كان لي قلت هذه مرارا لكن عاد يعني حق الضيافة كان لي طالب اسمه فارس العمري رحمة الله تعالى عليه رحمه الله والكلام هذا عام 1409 نعم. فتوفي بحادث سيارة وكان يعني برا اجزل الله غفر الله له ورحمه لا يعني يقول كلمات تجعلني في مقام الأب حتى إن وكيل المدرسة خيره في أمر تعلق كان أيامها في الثانوية الشاملة والثانوية العامة فقال إذا جاء الشيخ أسأله لكنه مات قبل أن يجيء الشيخ ثم إنني دفنته بيدي في القبر في البقيع ثم إنني عدت للمدرسة يوم السبت كان هذا يوم أربعاء في رمضان 2 9 1409 قبل 22 سنة كنت معلما فلما عدت في المدرسة قابلت زميلا له اسمه فهد أحمد الآن مدرس شاب صالح وفاضل كان فهد يجلس بجواره يجلس بجواري بجوار فارس طبعا لما رأيت فهدا تذكرت فارسا أذكر أنني قلت طبعا أنا لست شاعرا هذه مهمة نقطة أنت قلت أن بضاعه الأدب فأنا لست أحد يمدحني يقول شعرك عظيم أنا أعرف الناس بشعري <laughs> قلت وفارساه يدري القبر من فيه هذا لك فيه الكلام يا سلام وفارساه يدري القبر من فيه فيه الفؤاد ومن بالروح يفديه لولا الإله وإيمان أدين به لكنت قربك أشفي ما ألاقيه لكنها سنة الله التي سلفت إن الإله لما قد شاء ممضيه كم من فواجع شتى قد بليت بها لكن موتك لا شيء يدانيه لكن موتك أحزاني بأجمعها يا ليت شعري ماذا أنت لاقيه نزلت قبرك والأحزان عاصفة والدمع مني حبيس في مآقي ساقيه الله وأريتك الترب لم أدري بما صنعت مني اليدان ولا ما الكفن يطويه أبكي عليك إذا ما الفصل أدخله ولا أراك طليقا في نواحيه أبكي عليك إذا ما الدرس أشرحه ولست تكتب ما قد كنت أمليه أبكي عليك إذا فهد يناظرني قد أخفى في القلب ما الأحزان تبديه لها في عليك إذا ما العيد هل على هذه الديار فأين العيد تقضيه بني هذا قضائي قد رضيت به فحسبي الله في هم أعانيه أرجو لك الله في سر وفي علن أن يجعل القبر روضا أن ترائه في رحمة الله ابن كان لي أملا قد وسدت التربه وانفضت مغانيه الله رحمة الله تعالى الله أكبر يا شيخ بالله هذا هذا إذا لم يكن الشعر لكن الشعر والله هذا فيه العاطفة نعم أما الشعر أنا أعرف الشعر لا لا والله أنا أنا أراه شعرا جميلا ويحقق أنا من إكرام الضيف ولا والله ويحقق لا لا, لا يعني لا أستجدي مدحا لكن أنا أقول أنا صنعتي الأولى النقد فأعرف الناس بالشعر عندنا محمد